Soy la Claire, soy de de San Mateo, California, que está a prop de San Francisco, y yo eh, yo eh, venir a Barcelona storia doncs, parlant català. He començat amb la meva professora, eh, ella és de, de Barcelona, però ensenya a Roma, a la, a la Sapienza de Roma. Llavors ara estic aquí d'Erasmus i, i res. Sí, i, i jo eh, porto un any i mig eh, fent coses amb el voluntariat lingüístic vaig tenir l'oportunitat de con conèixer a molta gent eh, eh, increïble i, i conèixer a Catalunya eh, a molts llocs que mai en la meva vida. Ja. <laughs> és veritat, és veritat. Que, eh, eh, ara som a Hostalric. Ja. Jo no coneixia Hostalric. Però jo eh, vaig començar ahir, ahir, el curs de català. Llavors, <laughs> tampoc coneixia el voluntariat ni vist eh, el correu i mira, però m'ha agradat moltíssim. He ja fet aquesta és... <laughs> caminada, <laughs> vaig conèixer la... que, que no, no me'n recordo com es diu. La Claire. <laughs> La Claire. I ja està, no sé, eh, voluntariat és un, no sé, un, un club i molt eh, interessant, molt important per a, per a, per a mi i eh, crec que per, per tot, tots, tots els eh, estudiants sí. d'Erasmus i també dels màsters, perquè eh, ¡Adiós!